بینەرانی بەڕێز ئەوکاتتان باش. سکرتێری گشتی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان لە دوای ڕاپۆرتی خۆیدا سەبارەت بە مافەکانی مرۆڤ لە ئێراندا ڕەخنە لە کارنامەی حکوومەتی کۆماری ئیسلامی ئێران سەبارەت بە مافەکانی مرۆڤ دەگرێ و تا ڕێ لە ڕێگای توندوتیژی دەیهەوێت بەسەر خەڵکدا حکم بکات لەم پێوەندەیەدا میشل باتسلێت لە ئەنجومەنی مافەکانی مرۆڤی ڕێکخراوی نەتەوە گرتوەکان لەم بارەیەوە لە بەشێک وتەکانیدا دەڵێت In violation of human rights law، لە پێشێلکردنی مافەکانی مرۆڤ سزای مەرگ سەپێندراوە، کە بەردەوام دانپێهێنان بە شێوەی ئەشکەنجەدان بووە و، پێشێلکاری جدی بۆ مافی هەبوونی دادگایەکی ڕەوا کراوە. لە ساڵی دوو هەزار و بیست دا لانیکەم دوو سەد و شەست و حەوت کەس لەنێوانیاندا نۆ خانم لە سێدارە دراون، بەڵام تەنها نەوەد و یەک لەوانە لە سێدارەدانەکەیان ڕاگەیەندراوە. تا ئێستا هەر ئەمساڵ لانیکەم نەوەد و پێنج کەس لە سێدارە دراون کە شەش کەسیان خانمن. زیاتر لە هەشتا کەسی تەمەن ژێر هەژدە ساڵیش چاوەڕوانی سزای مەرگن، کە لانیکەم چوار کەس لەوان لە مەترسی لە سێدارەدانی جدیدان. بۆ تاوتوێی ئەم بابەتە و هەروەها مەسەلەی سێدارەکان لە ئێراندا لەگەڵ یونس بلووری گوتەبێژی ناوەندی نەمران هەروەها دیاکۆ مرادی لێکۆڵەر لەم بارەیەوە قسە دەکەین سپاسی ئامادەبوونی هەردوولاتان دەکەم کاگوێنز لە پێشتا بە بەڕێزتان دەست پێ بکەم تۆ پێت وایە مەسەلەی مافەکانی مرۆڤ لە ئێراندا بە لە بەرچاوگرتنی ئەو ڕخنەیە کە سکرتێری گشتی لە ڕاپۆرتەکەیدا دەگرێت لەمە و بەدووە دۆخی مافەکانی مرۆڤ ئاڵگۆری بەسەردا دێ لە ئێراندا سلااو ڕێز کاکسلا بۆ خۆت و بۆ بینەرانی بەڕێزت وڵامەکەیەکە بە کورتی بدەمەوە نەخێرە هۆکاری ئەوەی کە وڵامەکە نەخێرە و مافی مرۆڤ لە ئێران بە باری باش بووندا پێم وانەبێ هیچ ئاڵوگۆڕێکی بەسەردابێ، ئەوەیە کەوە یەکەم جار نیە نەتەوە یەکگرتووەکان بە جدی و بە توندی ڕەخنە لە کۆماری ئیسلامی ئێران دەگرێ بۆ پێش سەبارەت بە پێشێلکردنی مافەکانی مرۆڤ. ئەگەر ئاوڕێک لە جاڕنامەی مافی مرۆڤ بدەینەوە لە هەر سی خاڵێک کە پەسەند کراوە، تەسویب کراوە، کۆماری ئیسلامی ئێران لەو چەند ساڵەی حاکمیەتی خۆیدا بەسەر ئێران هەموو خاڵەکانی جاڕنامەی مافی مرۆڤی پێشێل کردوە. هەر ئەو بەڵگانەی کە ئێمە لەبەر دەستماندان، هەر ئەو کارەی کە ئێمە بۆی هەستاوین یەک بە یەک هەر سی بەندی جاڕنامەی مافی مرۆڤ پێشێل دەکا. بۆیە من لەو بڕوایەدا نیم کە یانی مافی مرۆڤ لە ئێران و بەتایبەت لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان هیچ ئاڵوگۆڕێکی بەرەو باشتربوون بەرەو تاچی کۆمەڵگا پێوە نابیندرێ کۆماری ئیسلامی ئێران هەر ئەوەی کە لەو ئاخریانەدا بۆ خۆشتان ئاگدارن یەکێک لەو کەسانەی کە دەستی سەرەکی هەیە لە لەو تاوانانەی کە بەرامبەر بە مرۆڤ کراوە لە ئێران هەڵبژێردراوە وەکو سەرۆک کۆمار جا هەر ئەوە بۆ خۆی نیشانی دەدا کە پێشێل کردنی مافی مرۆڤ ینی وا دەکا کە خەڵکەکان بەرەو سەرێ بچن ئەوانەی کە ڕاستە و خۆ دەستیان لە پێشلکردنی مافی مرۆڤەتەوەتە باشترین نمونە ڕئیسێک هەڵبژێراوە کو سەرە کومار کاک دیاکۆ ڕوانگەی ئەوە چۆنە لە راپۆرتەکەدا ئاماژە بە ئامار دەکا کە بە تایبەت بۆ ساڵی دوێ 2220 زانی تا ئێستا ژمارەیەک ئەدام کراون تۆ پێت وایە ئاڵوگۆڕک پێک دێ لە سیاستی کۆماری ئسلامی بەرامبەر بە مەسلەی مافەکانی مرۆڤ منیش لەسەر ئەو باوەڕەمە کە هیچ زۆرە هیچ چەشنە گۆرانکارێکی ئەو تۆ بە قازانجی پاراستنی کەرامەتی مرۆڤەکان لە چوارچێوەی جوغرافیای سیاسی ئێران و ڕۆژهڵاتی کوردستان بە تایبەتی نایەتە ئاراوە هەر ئەو زۆرێک کە بەڕێز کاگونز ئاماژێ پێکرد ئێستا کەسێک بە نێوی ئاغای ڕئیسی کە دەهەیئەتی ناسرا و بە هەیئەتی مەرگ دەناسرێ و دەستی دە کوشتار و قەتڵ و عام و ئعدام کردنی هەندێک سەرچاوەکان بەحسی 5هزار ئامار دەکا کە بۆتە سەرۆک کۆمار و خۆشی دەنێ و دوایین وتوێژی خۆیدا کە ئاماژە بەوەی دەکاتن کە ئێمە مدعی و بەقەول پێداگری مافی مرۆڤی ئیسلامینا ئەبەو شێوە بەو چەشنەی هیچ زۆرە بەرچاوڕوونیەک لە هەمبەر چەمکی مافی مرۆڤ و پاراستنی کەرامەتی مرۆڤەکان لە چوارچەوەی جوغرافیای سیاسی ئێراندا بەدی ناکرێت بەداخەوە کاگەنجەگە ئێستا بینە سەر مەسلەی کۆکردنەوەی ئەو کەسانەی کە لە سەرای کۆماری ئیسلامیەوە بە تایبەت لە کوردستان ئێراندا تا ئێستا ئێدام کراون بێسەر و شوێنن ئێوە چۆن پەیوەندێک ساز دەکەن لە نێوی لە نێوان لە سەتای دەستپێکردنی کۆماری ئسلامیەوە کەسانی کە ئێدام کراون یا بێسەر و شوێنن لەگەڵ ئەو ئامارێک کە ئێستا با بڵین لە راپۆرتی سکرتێری گشتینێتەوە یەگرتوەکاندا هاتووە ئایا ئێوە ئەو بۆشا چۆن پڕ دەکەنەوە پڕکردنەوەی ئەو بۆشایە کاکسلاژیان هەم کاتی زۆر دەوێ هەم حوسلەی یەکجار زۆری دەوێ ئەوەی کە ئێمە دەستمان پێکردووە ئێمە لە سەرتاوە هاتوین ئەو لیستانەمان کۆ کردوێتەوە ئەو بەڵگانەمان کۆ کردوێتەوە بۆ نمونە لە ساڵی 1970 پەنجا و هەشت دا بە گوێرەی ئەو ئامارەی کە ئێمە هەمانە سەد و چواردە کەس ئیعدام کراون هەتا کاتی دەسەڵاتی کۆماری ئیسلامی زیاتر بەرەو پێشچووە ڕێژەی ئەعدامەکان زیاتر بوو لە ئاخرین ئاماری سازمای نەتەوەیەگرتوەکانیشدا کە بەڕێستان ئاماژەتان پێدا ینی وا دەردەکەوێت کە لە سەرەتای هاتنە سەر کاری کۆماری ئیسلامیەوە هەتا ئێران کۆماری ئیسلامی هەر بەردەوام بووە لە ئیعدام کردن لە پێشێل کردنی مافی مرۆڤ بۆ پڕکردنەوەی ئەو بۆشایە ئێمە هەروەکتم حوسلەی زۆری دەوێ و کاری یەکجار زۆریشی دەوێ ئێمە پێدا چوینەوە هەتا ئێستا لە کاتی هاتنە سەرکاری کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە هەتا ئێستا ئێمە توانیومانە 1994 نێوی ئەو نەمرانەی کە ئیعدام کراون بە بەڵگەوە ساخ بکەینەوە و پشتڕاستی بکەینەوە. ڕێژەی ئەوە دەتوانم بڵێم زیاتر لە دوو بەرابەری ئەوەیە کە ئێمە کۆمان کردۆتەوە، بۆیە پڕکردنەوەی ئەو بۆشایە کاتی یەکجار زۆری دەوێ. تۆ مەبەستتەوەیە ئەو ئامارە ئی کوردستانی ئێرانیە؟ ئێمە تەنیا و تەنیا لەسەر ئاماری ئەو ئیعدام کراوانەی کە لە ڕۆژهڵاتی کوردستاندا ئیعدام کراون کار دەکەین خۆزگە خۆزگە ئێمە هەم زەرفەتی ئەومان هەبایە و توانای ئەومان هەبایە و دەستمان بە کۆکردنەوەی بەڵگە و زانیاری لەسەر بەشەکانی دەرەوەی ڕۆژهڵاتی کوردستان ڕاگەیشتبا بەڵام بەداخەوە ئەو ئیمکاناتەمان نیە ئەو زانیاریانە تەنیا سەر بە ئیعدامکراوەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان. کاک دیاکۆنگۆ لە سەرەتای دەستپێکردنی ئیعدامەکان هێندێک وەک چاوم لە ماڵپەڕی ناوەندی نەمران کردو ژمارەکان هەنا ژمارەی ئیعدامکراوەکانی زیێستا ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ یا کوردی یا ئێرانی هەنا ئەوانە بڵاو دەکەنەوە ئەگەر هەرو پرسیاری لە بەڕستان بکەم لەو نیوەدا ساڵانێک دەمێنێتەوە سەرچاوەکانی ئێوە بۆ دەستێنانی ئامارەت دەبێتە کوێ تاو کاک سەلا ئەو دیارە من من لە بەشی لێکۆڵینەوەکان دیارە من کەلک لە ئامار و داتاکانی ناوەندی نەمران وەردەگرم ئەرزکەم ناوەندی نەمران هەستاوە بۆ بۆ ئارشیوکردن و کۆکردنەوەی زانیاری لەمەر ئەعدام کراوانی سیاسی و عقیدەتی کورد ینی ئەو لیستەی کە دەنێ و مالپەردا هەیە و دراوەتە دەرەوە تەنیا و تەنیا ئەو بەشە دەگرێتەوە کە بە بیانووی سیاسی و عقیدەتی لە سێدارە دراون ئەو کوردانە و بەشە بەقەول تاوانە کۆمەڵایەتەکانی تێدانێت کە ئێمە وەکو تاوانیش ئەو چاو لەوان ناکەین بەڵام بەگشتی ئامارەکان یەکجار بەربڵاوە یەکجار زۆرە و بە زۆرێک لە زۆران تەواو شێوەندراوە بەداخەوە هەم نێو هەم ناسناوە هەم بە قەول زانیاری لەمەر لە سێدارەدراوەکاندا بۆ نمونەیەک ئێمە لە بەشی لێکۆڵینەوە نمونەیەک دێنمەوە لە نەمر جەماڵی چراغوەیسی جەماڵی چراغوەیسی بۆ نمونە لە ساڵی لە یەکی مای 1368 یا 11 ئۆردی بهشت 1368 دەست بەسەر دەکرێت بەڵام کاتی ڕاگەیاندنی لە سێدارەدانەکەی ڕادەگرن بۆ یەک ساڵ دواتری وی یانی وی کە لەگەڵ ساڵوەگەری یازدەی ئۆردیبهێشتی 1369 ڕایدەگەیەنن بەڵام ئێستاکانە لە بەشی لێکۆڵینەوە بەڵگەی زۆر باوەڕپێکراو و باش هاتوتن کە نەمر جەماڵی چراغوەیسی لە دەی مانگی 1368 تیر باران کراوە یا هەر بۆ نمونە ئەو نەمرانەی 59 نمرەی سابڵاغێ، مەهاباتێ و پەنجا و نۆ لاوە کە لە سێدارە دەدرێن، تا ئێستاکانە گوتراوە تاریخی ڕووداوەکە بیست و دوو جۆزەردانی هەزار و سێ سەد و شەست و دوو بوو، بەڵام بەپێی بەڵگەکان و زانیارەکان و شەواحید و ئیقرارەکانی خودی ئاغای جەلایی پوور ئەو کاتی یەک مانگ بەر لەو تاریخەی ئەو پەنجا و نۆ لاوە مەسەن لە سێدارە دراوە و بە جۆرێک ئێمە ئەو ئەو جێگۆڕکەی دەبینین شێواندنی ئامارەکان بە شێوەیەکی زۆر شەفاف ئیراعانەدانی ئامارەکان ئەمە بەگشتی دەبینین کاگەنز لە راپۆرتی سکرتێری گشتی نەتەوە گرتوەکاندا و بە تایبەتی لە کۆکردنەوەی ئاماردا لە گۆشێکدا ئاماژە بە ڕێکخراوی هەنگاو دەکات ڕخراوی مافەکانی مرۆڤ پشت بە ئاماری ئەوان دەبەستێ ئەوانەی کە ئێعدام کراون یا ئەوانەی کە خەریکن ئێعدام بکرێن یان بەند کراون پرسیارەکەم وای ئا ئێوە پەیوەندیتان لەگەڵ ڕێکخراوێکی وەک هەنگاو یا ڕێکخراوەکانی دیکە هەیە بۆ یەکە لە کۆکردنەوەی ئامارەکاندا ئامارەکانتان وەک یەک بێن یا یارمەتی بە یەکتر بکەن جوابیان داینەوە، ئێستاش هەر لە دیالۆگ و هاوکاریدان بۆوەی کە چۆن بتوانین ئەو قسە و باسەی کە لە کۆبوونەوەکەدا کردمان بە عەمەلی بگەیەنین. لەگەڵ هێندێک ڕێکخراوی دیکەی مافی مرۆڤیش هەر دیالۆگمان هەبوو، کۆبوونەوەمان گرتووە، بەیەکەوە پرۆتۆکۆڵمان ئیمزا کردووە کە لە بواری کارەکانی سەر ئەو ناوەندانە ئەو ناوەنداندا بە یەکەوە هاوکاری بکەین بە حکمێک کە دەستپێکی کاری ناوەندەکەمان تازە یەک ساڵ تێپەڕ دەکا ئێمە لەو بوارەوە ئێستا سەرکەوتو نەبووین بەڵام ئێمە وەکو ناوەندی نەمران هەموو هەوڵی خۆمان دەدەین بۆی کە هەموو ناوەندەکان هەموو ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ لەسەر پێشێلکارەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران بتوان یەکدەست بن و بە یەکدەنگ سەبارەت بە نەتەوە یەکگرتووەکان دەرکەوی. کاک دیاکۆ ئێوە لە کۆکردنەوەی ئامارەکاندا زیاتر پشت بە کوێ دەبەستن، ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ یا کەسان و ئەوانێ بنەماڵانێ کە قوربانیانیان هەیە یا کەسانیان ئێستا لە زینداندان؟ ئەرزکەم زۆر زۆر کۆنکرێت من بمهەوێ وەڵامی ئەو پرسیارە بدەمەوە دیارە بۆ کەلک وەرگتن لە ئامارەکان من کەلک لە سەرچاوەکانی ناوەندی نەمران دەکەم و هاوکاتیش هاوکاتیش پەیوەندی گرتن لەگەڵ بنەماڵەکان لەگەڵ چالاکانی مافی مرۆڤ ئەوەش بەشێکە لە بۆ پشڕاستکردنەوەی ئامار و داتاکان بڵێ کاک یۆنس ئەگەر ئێستا بینە سەر کۆکردنەوەی ئەو کەسانێک ئێستا بێسەر و شوێنن یان ئەو کەسانێک کە ئەدام کراون لیستەکەتان هەیە ئایا تا ئێستا ئەگەر ئەگەر بە کورتی وڵام بدەیەوە ژمارەی خانمەکان زیاترە یان ژمارەی پیاوان یان کوڕان لەو ئامارەی کە بە 1940 نێوی نەمر کە تا ئێستا ناوەندی نەمران پشڕاستی کردوونەوە بە بەڵگە 5 کەس لەوانە خانمن و کچ کچ بوون بەشی زیاتریان کە کوڕ و پیاو بوون هەر لەو ئامارەشدا کە ئێمە کۆمان کردوێتەوە ١٠١ کەس لەو 1994 کەسە کەسانێکن کە تەمەنی خوار بی ساڵیان هەیە تقریبن چ و پێنج کەسیان ژێرهدە ساڵن کەم تەمەندترین لەو کەسانەی کە ئەعدام کراوە کەسێکە بە نێوی عوسمان شار کە تەمەنی دوازدە ساڵ بووە لە زیندانی سەقز لە سێدارە دراوە. کەسێکی تر هەیە بە نێوی نەمر عەتای محەمەدی خەڵکی عیساوای سنە بووە کە تەمەنی سێزدە ساڵ بووە لە زیندانی ئەوینی تاران ئێعدام کراوە. سەیفوڵڵای فەیزی خەڵکی بۆکان لە سەقز کە ئێعدام کراوە تەمەنی پازدە ساڵ بووە. تاوانی سەیفوڵڵای فەیزی دوو شت بووە، یەکەم ئەوەی کە ئەو یارمەتی بریندارانی داوە و بەڕێز دوکتور قاسملووی وەکوو سەرێکی خۆی ناساندووە کاتێک کە خاڵخاڵی دادگایی کردووە. جا ئەوانە هەموو ئامارهایەکن، لیستایەکن کە ئێمە بە بەڵگە کۆمان کردوونەوە. ئەگەر وڵامی پرسیاری بەڕێزت بدەمەوە، بەڵێ ڕێژەی زیاتری ئاماری ئێعدامکراوەکان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان کوڕ و پیاو بوون. بەڵێ کاک دیاکۆ لێکۆڵینەوەی تو دەڵێتی تۆ توانی و تا ئەوەندەی کە پێت وایە ئەو خانمانی کە ئەدام کراون ژمارەکەیان وەدەستپێنی ئەماریوانت بە دروستی هەیە کاک سەلارسکەم یەک ئەوەی کە من دەمەیە پێشەوەی کە وڵامی و پرسیارە بدەمەوە پێشزەمینەیەکی زۆر بچوک باس بکەم چاو سیستمی کۆماری ئیسلامی ئێران سیستمێکی سنەتی ترادیشناڵ و زۆر ئیدۆلۆژیکە و پیاوسالاریشە و ئەوانە بوونەتە هۆی ئەوەی کە زیاتر زوڵمێکی زیاتر لە ژنان بکرێتن دەو بینەیدا هەم لە باری سیاسی و هەم لە باری عقیدەتەوە هەم لە باری بنەماڵەوە هەم لە باری کۆمەڵایەتی و لە زۆر بوارەکانی دیکەوە و بەداخەوە هەمیشە وەک قوربانی سەرەکی ئەو سیستمە توتالیتارانە هەمیشە ژنەکان بوونە بەڵام بە شێوەیە گشتی عرزکەم ڕێژەی ژنانی ئعدام کراو تێرۆر کراو و بە شێوەیەک کە بەدەستی کۆماری ئیسلامی ئێران جانیان لێستێنراوە بە شێوەی گشتی بە کەڵک وەرگتن لە سەرچاوەکانی زۆرە زۆر ڕێژەکەی نزیک 1940 کەسە بەڵام بە شێوەیەکی زۆر ڕاستەوخۆ دەقیق 5 کەس ئعدام و ئعدام کراوە یانەوەکە یا تیرباران کراون یاوەی کە لە سێدارە دراون لە زیندانەکاندا هەر بۆ نمونە ئەو مەسلەی زیندانی سەقز کە ئەو کاتی کە ڕووی داوە دەو دە ڕێژەی ئەو چەند کەسەی کە هاوکات هەفتە کەسەی کە بەیەکەوە دەیەک شەودە لە سێدارە دران شش کەسیان کچن مەسەلەن بۆ نمونە ئەوانە یعنی بە شێوەیەکی زۆر ڕاستەوخۆ گە بمان هەوێت لەسەر تەنیا لەسەر ئەدام کراوەکان بدەین بڵین ئەو ئامارەی کە گوێنز ئاماژەی پێکر ئامارێکی دقیقە تا ئێستاکان هەرچەند دیسانەوە لە حاڵی لێکۆڵینەوەی زیاتردان بەخۆشم کە بتوانم ئاماریان نێوی تازەمان هات زیاد بکرێت کاگەنس تۆ لە ئامارەیدا کەس تا ئێستا کۆتان کردوێتەوە ئایا چاوم لە بەشێک لە ئامارەکان کردووە هندی چند دیارەکە ئادام کراون شوێنەکانی دیار نییە هندی چند دیارەکە بە تەواوی با بڵین مشەخەساتی یان پێناسەکان زۆر باش دیار نییە پرسیارەکە من ئەوەیە دەتوانانی تا چەندە بڵێ کەسانێک نیوەکەتان هەنە لە لاتانن دیدوتانەوە کە ئەدام کراوە یا بێسەر و شوێنە بەڵام نیوەکەی ئێتاستان نازان لە ڕاستیدا لە کوێ نێژراوە ینی ژمارەکەی دەبێت چەند بێت کاکسلا ئەوە گرفتێکی ئێمە و گرفتی هەموو ناوەندەکانی مافی مرۆڤە لە ڕۆژەڵاتی کوردستان بۆی کە ئێمە بتوانین ئەرخیانەوە بڵێن کە ئەو ئامارە و ئەو داتایانەی کە ئێمە بڵاوی دەکەینەوە سەد دەر سەد ڕاستن. هەر بۆیەش ناوەندی نەمران دروست بوو بۆی کە ئەو بەڵگە و زانیارانە کۆ بکەینەوە. بە ڕاستی بە ڕاستی بۆی کە ئێمە بڵێین کە ئەو شتانەی کە بڵاو دەبنەوە جارێ ئێمە بەر لەوەی کە سەد دەر سەد موتمەئین بین کە ئەو زانیارەنەی بڵاوی دەکەینەوە لە ماڵپەڕی ناوەندەکەماندا زانیارێکی دروستن دەبێ پشت ببەستین بە داتایەکی جێی متمانە و باوەڕپێکراو. ئەوەی کە قەبرستانی شارەکانی دیکە ئەوانە کۆماری ئیسلامی هەموو شاردوینەوە ئێمە بەڵگەیەکی کە لە ئاخرین بەڵگەدا کە بەدەستمان گەیشتووە ئەو بەڵگەیە باس لەوە دەکا کە یازدە کەس لە ڕەزایەک ئیعدام دەکرێن ساڵی 1362 ئەو یازدە کەسە نازاندرێ کە لە چۆ بە خاک ئەسپێردرکراون بەوە دواکەوتنی بنەماڵەی ئەو یازدە کەسەوە خۆگەیاندن بۆ دەفتەری مونتزری لە تاران و قوەی قەزاییە ئەو ئیجازە وەردەگرن کە پێیان بوترێ کە ئەو یازدە کەسە لە کوێ شاردراونەوە. دەردەکەوێت کە ئەو یازدە کەسە لە قەراغ دەریای ڕەزایە هەر یازدە کەسیان بە یەکەوە شاردراونەوە، دواتر کە ئیجازە وەردەگرن بنەماڵەکانیان ئەوانە بگۆزنەوە بگوازنەوە بۆ قەبرستانی ڕەزایە. جا بۆیە گۆڕی بە کۆمەڵ، بێگومان لە ژێر دەسەڵاتی کۆماری ئیسلامی ئێراندا ئێمە کاتێک دەتوانین بیانگۆزینەوە، کاتێک دەتوانین شۆنی یانی نێشتنی ئەو جەماعەتە ئەو نەمرانە بدۆزینەوە کە کۆماری ئیسلامی لەسەر دەسەڵات نەمێنێ و ئێمە بە شێوەیەکی پسپۆڕانە بتوانین و دوای ئەوانە بکەوین. کاک دیاکۆ ئەتوو لە لێکۆڵینەوە لە کتێبەکەی خۆتدا ئەوانەی کە دەزانن ئەدام کراون بەڵام شوێنەکانیان دیارین وەک کە یونسیش ئاماژە پێکرد تۆ لە کتێبەکەی خۆدا ئەمە چۆن چۆنت ئاماژە پێکردو یا تا چرا دێک توانی تا ئەو مەسلەیە چارەسەر بکەکەش بزانی کە لە کوێنە شوێنەی ناشتنی کاک سەلا وڵامدانەوە بۆ ئەو پرسیارەکە نێک زەحمەتە هەرچەند لە بەشی کتێبەکەیدا بەشێک هەیە بە نێوی گۆڕە بە کۆمەڵەکانی یا گۆڕی کەسانی بزرکراوی لەلایەن حکوومەتتی ئیسلامی ئێرانەوە زۆر زانیاری کۆنکرێت هەیە لە بەشی لێکۆڵینەوەکان پێگەشتینە مسەرم بۆ نمونە گۆڕە بە کۆمەڵەکانی سنا گۆڕە بە کۆمەڵەکانی قڕوە گۆڕە بەکۆمەڵەکانی ورمێ، گۆڕە بەکۆمەڵەکانی ناوچەکانی تری کوردستان لە ئیلام و کرمانشاەوە بگرە، کۆماری ئیسلامی ئێران ئێستاکانە دەستی داوە بە خاپوورکردنی ئەو مێژوویە، هەتا ئەو گۆڕە بەکۆمەڵانە خۆی ئاماژەی پێنەداوە، بەڵم خەڵک تێکۆشاوە بە جۆرێک لە جۆرەکان و دواچۆنەوەی کردۆتن بۆ بۆ کەسانی خۆیان و بۆ برا و عەزیزەکانیان کە جانیان بەخت کردۆ شتاێکیان دیتۆتەوە یانی سەرەداوێکیان دۆزیوەتەوە بەڵام دە هاوکاتیش کۆماری ئیسلامی ئێران ئێستا دەستی داوە بە خاپۆر کردنی ئەو گۆڕە بە کۆمەڵانە بۆوەی کە هیچ ئاسەوارێک لەوانە نەمێنێ بۆ نموونەکەی زۆر بەڵگە هەیە کە ئێستاکانە لە مەسلەی سنە کە دە بەشێک لە کتێبەکەیدا من ئاماژەم پێ کردۆ دەستیان کردۆ بە بیناسازی مەسەلەی قوروا دەستیان کردو بە بیناسازی و کارگای دەیانهەوێ دابنێن بۆ نمونە لە عنەدابادی ورمێ دەستیان کردو بە بیناسازی پارکی پارک داد ساز دەکەن لەو شۆنانە وە ئەوانە بەشایەکن لە مێژووی ئێمە کە دەبی ئێمە ئەوانە ڕسوا بکەین و وە نەهێڵین حداقل ئەو ئاسەوارانە لە ناو بچن تاوەی کە ڕۆژێک بۆ مەسەلەی دادخاهی و دادخوازی گەلی کورد کەهاتە پێشێ بتوانین بە قەول ئەو گۆڕە بە کۆمەڵانە هەڵدەینەوە و حد ئەقل تەرمەکانیان بگەینینەوە بۆ بنە ماڵەکانیان. کاک دەنیز لە ڕاپۆرتی یو ئێن دا بە تایبەتی ئاماژە بۆ دەکات دەڵێت بەشێک لەوانەی تا ئێستا ئێدام کراون خانمن ئێوە ئەوەندێ من چاوم لە ماڵپەڕی ئێوە کرد بێ کە ئەو ئەوانەی کە جیانێن لە دەستداوانی کە کوژراون ئەدام کراون چیرۆک و بەسەرهاتی جۆرا و جۆریان هەیە ئەوەندێ بزانام تاوەندەی کە توانیوتانە هەر کەسەی با بڵێن ژیان نامێکی کورتان بۆ نووسیوە بە لە بەرچاوگرتنەوەی کە ئاماری نەتەوەی گرتوەکان بەشێکی خانمانە ئایا دەتوانی بۆ بینەرانمان باسی کەسێک یا دوو کەس بکەی لەو خانمانەی کە ئەدام کراون چیرۆکیان ئەگەر بە کورتی بڵێ یا چێ بوونە چۆن کوژراون کاگ سەلاجیان ڕاستەکەی تەواوی چیرۆکی پێش ئیعدام کردنی ئەو نەمرانە بە ژن و پیاوەوە هەموو یعنی کەیسایەک و گێڕانەوەهایەکی پڕ پڕ لە کارەسات و دڵتەزێنن ئێمە لە چەند ڕۆژی داهاتوودا کەیسی نەمرێک بڵاو دەکەینەوە موسای پێمبەر نژاد کاتێک ئەو کاتێک ئێمە خەریکی تەنزیمکردن و نووسین و پێداچوونەوە بۆ کەیسە بووین بەڕاستی بەڕاستی دەتوانم بڵم هەموومان یانی لە جێی خۆمان مات و بێدەنگ بووین، دەتوانم بڵێم هەموومان بە لێشاو فرمێسکمان لە چاوە هاتووەتە خوارێ. هەموو ئەوانە یەکە بە یەکەی ئەو کەیسانە، ئەو کارەساتانەی کە بەسەر ئەو نەمرانە هاتوون، کارەساتایەکی دڵتەزێنن. ئەگەر تەنیا ئاماژە بە نێوەکانیان بکەم، ئەگەر بە ماڵپەڕی ناوەندەکەماندا بچینەوە، کەیسی مەعسومەی سەرهەنگی بخوێنینەوە کە براکەی دوای سی و چوار ساڵ دەستی بۆوە نەدەچوو کە بیرەوەری مەعسومەی سەرەنگی بگێڕێتەوە ئەوە بۆ خۆی کارەساتێکی یەکجار زۆر دڵتەزێنە ئەگەر باسی ئەو نەمران شەهلا و نەسرینی کەعبی بکەین کە باس لەوە دەکەن کاتی ئیعدام کردن پێیان خۆشە کە یەکیان پێی خۆشە کە چاوی ببەسترێ بۆی کە مەرگی خوشکی نەبینێ ئەوانە هەموو کارەساتایەکی دڵتەزێنن باسی شەهینی باوەفا بکەین کە چۆن قارەمانانە لە ژێر پەتی سێدارەشدا کۆڵ لەوە نادا لەسەر ئەو کارانەی کە کردوێتی ئەگەر باسی شعلەی ئیبراهیمی بکەین ئەگە باسی کلسومی حسێنی بکەین ئەگە باسی مەهینی عبدڵزا عبدڵازادە وحیدە کەریمیان ئەو حیدە وحیدی سەعیدە کەریمیان، فاتمە جەمشیدی، لەتیفە عەباسی، هەموو ئەو نەمرانە گە باس بکەین ئەوانە کەیسایەکی یەکجار زۆر دڵتەزێنن کە دڵی هەموو مرۆڤێک دەهەژێنێ. کاک دیاکۆ ئێوە لە کتێبەکەتدا گە بە کوردی ئاماژەی پێ بکەیت ئا ئێ دەزانم زیاتر ئێ وەک لە ڕابردوودا کوتت جەختە خێ سەر ئاماری ئا بە شێوەی کورتیش بێ ئاماژە بۆ و بە تایبەت بۆ خانمانە دەکەیت کە بەو شێوەیە ئەدام کراون یا چۆن لە سەر و شوێن چوونە بەڵێ هەر ئارسکەم لە کتێبەکەیدا بەشێکە ئاماژە بە ئاماری ژنەکان و خانمەکان دەکەم دەوێدا تاقیقێکم کە کردوتن و وە کەمێک پێداچوونەوە و بۆچوونی تایبەتی هێناوەتەوە دەنێ و کەلکم وەرگتو لە تێۆرەکەن کە بەچ شێوەیەک ئەو خانمانە قەڵاچۆ دەکرێن و گیانیان لێ زەوت دەکرێتن و هاوکاتیش لە بەشێک لە ژیان نامەی کە ناوەندی نەمران ساغی کردوونەتەوە ئاماژەی پێدەکرێەوە دێتن دەنێو کتێبەکەیدا دێت کاک دیاکۆ کاک یۆنس با پرسیاری کۆتایی بێنمە لای تو بەگشتی ئەگەر وەکو گوتەبێژی ناوەندی نەمران ئەو پرسیار وە کۆتایی لێ بکەم کارکردن وەک ئێوە لە گاڵ ناوەندی نەمران و کۆکردنەوەی ئەو ئامارانە پێ دوە تا زۆر زۆر بە گرفتە چەندە دەتوانی بە بینەران بڵێ کە گەشتبین و دەتوانی وەکو ناوەندی نەمرانە ئێوە ئەو ئامارەی کۆبکەنەوە یا بتوانن بەسەرهاتی ئەو کەسانێکە ئەدام کراونیە بێسەر و شورن لە ماڵپەڕەکەتاندا بینوسن کارکردن بۆ کۆکردنەوەی ئەو بەڵگانە بەڕاستی بەڕاستی کاری یەکجار زۆر قورسە یەکجار زۆر قورسە هاوکات کە مێژۆکان مێژوویشی دوور و درێژن داتامان لە بەردەستدانە دەبێت دانەدانە مانوێل و دوایکەوین ئەو داتیانە کۆبکەینەوە بەڵام کۆکردنەوەی ئەو لیستانە، نووسینەوەی ئەو بیرەوەرییانە، بەدواداگەڕان بەدوای ئەو زانیارییانەدا، بەڕاستی بەڕاستی شتایەکی یەکجار زۆر قورسن. هەروەک پێشتریش باسم کرد کە هەر کامێک لەو کەیسانە کە ئێمە ساغ دەکەینەوە، بەڕاستی بەڕاستی هەر کەیسێک کەیسێکی تایبەتە و و یەکجار زۆر دڵتەزێنن. لە هەمووی دڵتەزێنتر ئەوەیە کە بنەماڵەی ئەو نەمرانە دوای چەندین ساڵ لە ئێعدامکردنی ڕۆڵەکانیان، ئێستاشی بەدەردابێت تووشی نەخۆشی و فشارێکی ڕوحی یەکجار زۆر بوون کە ناوەندی نەمران نەک تەنیا هەر وەکو ناوەندی کۆکردنەوەی بەڵگە و زانیاری چاو لێ دەکرێت بەڵکو وەکو پشت و پەنایەک بۆ بنەماڵەی ئەو نەمرانەش چاوی لێ دەکرێت و ئەوان پێوەندی بە ئێمەوە دەگرن دەردی دڵی خۆیان لەلای ئێمە دەکەن ئەگەر وڵامی ئەو پرسیارە بدەمەوە کە ئێمە چەندە دەتوانین زەمانەت بدەین بە بنەماڵەی ئەو نەمرانە کە کەیسەکان بەرینە دادگای و مەحکومیەت بۆ کۆماری ئیسلامی وەرگرین، دانی زەمانەتی شتێکی ئاوا بۆ ئێمە یەکجار زۆر زەحمەتە، بەڵام ئێمە دەتوانین بەڵێنی بە بنەماڵەی ئەو نەمرانە دەدەین هەتا وزەمان لە لەشدا مابێ ئێمە هەوڵ دەدەین کە نەهێڵین خوێنی ئەو نەمرانە بە زایە بچێ و بەرنامەی دووەمیشمان مەحکومکردنی کۆماری ئیسلامیە، بۆ ئەوە بەڵێنیان پێ دەدەین کە کۆڵ نادەین. باشە ئەو هۆڵی تا ئێستا داوتانە لە سرجەمی ئەو هەوڵی تا چەندتان توانیوە پژڕاست بکەنەوە کاو ئەمارەوە دەستان هێناوە دروستە با بڵێن دە لە سەدا بیست لە سەدا چەندە وڵات دەتوانم بڵم بە ئەرخیانەوە بڵم کە ئەو زانیاری و بەڵگانێکی کۆمان کردوێتەوە لە سەدانەوەدی دەتوانم بڵم پژراس کراونەوە دروستە چونکە ئێمە بۆ ئێمە بە پێچەوانەی شوێنەکانی دیکە کە کار دەکەین بۆی کە بەڵگە و زانیاری لەسەر نەمرێ کۆ بکەینەوە ئێمە مشخصاتی وەکوفتۆ کە پێش نازنامە وەکو بەرگی تحسیلی وەکو ئەوانە وەردەگرین بۆ ساخکردنەوەی هەر ئیعدام کردنێک ئێمە لە چەندین سەرچاوە کەڵک وەردەگرین و لە کۆتایشدا گرینگترین سەرچاوەمان پێوەندی گرتن بە بنەماڵەی ئەو نەمرانەیە بە تایبەت ئەوانەی کە لە دەرەوەی وڵاتن بۆیە ئەو بەڵگانەی کە ئێمە بڵاومان کردونەوە ئەو سەر ئەو زانیارانە کە ئێمە بڵاومان کردونەوە دەتوانم بڵم کە سەد دەرسەد زەحمەتە بڵم تەکمیل بێ هەر لە ژێر تەکمیلکردنیشدایە بەڵام لە نەوە دەرسەدی ئەوانەی کە کۆمان کردونەوە جێگای متمانن یونسی بلووری گوتەبێژی ناوەندی نەمران دیاکۆ مرادی لە کۆڵەر گەلێکتان سپاس دەکەین بۆ بەشداریتان لە ئاڵلقەی کۆتایی سەبارەت بە سێدارانەکان لە کۆماری ئیسلامی ئێراندا گەلێک سپاس بینەرانی بەڕێز ساتینە کۆتایی بەرناوی ئەم جارێ ڕوانگە تا حوتوی دابێ و بابەتێکی نوێ بمێنن بە سلامت